will will اراده خواسته برای بیان زمان آینده will I will try it again I will try it again I will برای اشاره به زمان آینده ساده try سعی کردن it آن اشاره میکنه به اون چیزی که داره در موردش صحبت میکنه again دوباره I will try it یعنی من امتحانش خواهم کرد again دوباره I will try it again من دوباره امتحانش خواهم کرد یا من دوباره آن را سعی خواهم کرد I will try it again I will try it again Will you go to? Will you go to? Will you go یعنی آیا تو خواهی رفت to همچنین Will you go to یعنی آیا تو هم خواهی رفت یا آیا همچنین تو هم خواهی رفت Will you go to Will you go to?